हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप भी माई एसक्यूएल पर अगर काम करते हैं और माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस के कुछ डिफरेंट टर्म्स आपको भी समझ नहीं आते तो आज उसी के बारे में बात करेंगे ठीक है सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि यहाँ पर एक डेटा इस तरीके से आ जाए और यहाँ पे न्यू मॉडल हम लेते हैं जैसे न्यू मॉडल आप लेते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है जैसे कि यहाँ पर एड टेबल जैसे ही आप करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा देखिए यहाँ कॉलम नेम है डेटा टाइप है और यहाँ पर देखिए ये क्या है PK what is the full form of PK PK का मतलब होता है प्राइमरी की ठीक है दूसरा जो फुल फॉर्म है वो है एन एन का मतलब क्या होता है एन का मतलब होता है नॉट नल ठीक है तीसरा जो है यूक्यू है यूक्यू यूक्यू का मतलब और कुछ नहीं है यूनिक है ठीक है उसके बाद दिया गया है बी फिर यहां पे दिया गया यूएन पहले यूएन का जानते हैं तो यूएन का क्या होता है यूएन का होता है अनसाइंड आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा अनसाइंड इंटीजर साइंड इंटीजर तो वो अनसाइंड ठीक है इसके बाद जेड एफ दिया गया जेड एफ का मतलब जीरो फील्ड एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है ठीक है एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है ये ध्यान दीजिएगा ठीक है एआई का मतलब क्या होता है एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है ऑटो इंक्रीमेंट तो यहाँ पे इस पर टिक किया तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है एआई का फुल फॉर्म ठीक है यहाँ पे बी का फुल फॉर्म क्या होता है बी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी याद रखिएगा बी का फुल फॉर्म क्या होता है बाइनरी ठीक है और यहाँ पे दिया गया है जी ठीक है तो यहाँ जी का फुल फॉर्म क्या होता है जी का फुल फॉर्म होता है जनरेटेड क्या फुल फॉर्म होता है जनरेटेड तो आई होप कि ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे ठीक है आगे के वीडियोस में कैसे कैसे माई एसक्यूएल बेंच पर टेबल बनानी है कैसे कैसे रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे तमाम चीजों की बात करेंगे ठीक है और याद रखिएगा शाम को चार बजे से टैली की लाइव क्लास चलेगी तो जरूर जुड़िएगा ठीक है तो thank you for watching this video